herritarrek horrela argi erakutsi izan dute Euskararen alde daudela eta haren normalizazioaren aldeko jarrera dutela. Teknikariaren lanpostua ez da oh, portuta, lanpostu asko bai badaudenean, eta zergatik udalek ez ezko moska eman dutelako, ez dutelako nahi egonkortu. Badirudi diru falta dela, baina egia da biztanle bakoitzeko oso diru gutxirekin zerbitzu itzela eskaintzen duela Euskara teknikariak, zerbitzu handia eta herritarrok beharrezko ikusten dugu. Thank you.